Attention, ma elle est magnifique. Quelle boule. Quelle boule. Mais quelle boule. Vas-y, Isa. Oh, elle est belle. Pas mal, Isa, mais Géraldine est devant. Oh, oh. Attends, attends, attends, attendez, attendez. Attendez. Ah, ah, ah, ah, ça sera égalité. égalité. Ok, non, non, Non, non, non. Oh, Ok, elle belle. Casta, qualité. Ok, elle est belle. Ok, le bel bout, là. Ok, le bel bout, là. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau. Yes Je suis content, je suis content. Oh, les je suis content. je suis... franchement, je suis 大到成功。